Well an der Diskothéik, do ass et vill méi schéi wéi an enger Bibliothéik. Jo, mä wann d'Diskothéik zou ass, da gi mer eben an d'Bibliothéik, he? Haaptsaach eng Théik, he? Nee, ech komme gär heihinner, fir u menge Lidder ze schaffen. An ech ëmgi mech hei vun deene ganz Groussen, Shakespeare, Dicks an esou. Dass Inspiratioun pur an och gutt fir d'Bescheidenheet, well soll een ëmmer bescheide bleiwen. Och wann een et wéi däi Papp bis ganz uewen hinner gepackt huet. An da Geschichten erzielen, dat ass dat Wichtegst. Ween näischt ze zielen huet, dee soll de Bak halen. Hei hues de dee gréisste Geschichtenerzieler vun der Welt, dem Alphabet no, vun A bis Z. Hei A wéi. Aldous Huxley, deen hat ech op Première 1984, ech mengen do si mer haut ukomm, Big Brother is watching you. Wat? Ech sot Big. Vergiess et. K-Pop, whatever. Hei. D'hei muss de checken. 1984 vum George Orwell als Audiobook. Ass guer net schlecht. Jo. Jo. Ok. George Orwell, jo. Sot ech jo.